Sono qua, sono pronta. Sei comoda? Sì. Va bene, Barbara. Rilassa il tuo corpo. Conterò da 10 a 1 e con ogni numero, con ogni tuo respiro, sprofonda sempre più giù. immergendoti in un ambiente ipnotico. Dieci. No. otto, giù, sette, sei. 5 4 do Adesso, Barbara, vorrei che tu trovassi in Eterico un essere umano disincarnato da poco a causa del coronavirus. Conto da uno a tre e ti si presenta colui che vorrebbe collaborare con noi in questa sessione 1, 2, lettere Sì, vedo una persona, Mm, un'entità, è un uomo che si chiama Alberto. Mhm. Mi fai parlare con lui? Sì, Lasciami con lui. Alberto. Sì. Come stai? Mm, male. Cosa senti? C'è dolore al petto. Quando sei morto? Un mese fa. Vorresti collaborare con noi per capire tutto il processo della causa della tua morte fisica. Sì. Grazie. Lasciami con Barbara per ora. Disconnetti, cara. Barbara, mm -hmm. al mio tre, al mio tre, andiamo al momento in quale Alberto ha contratto questo virus e osserviamo tutto sul piano fisico. Uno, due, tre. Io vedo un uomo non vecchissimo, intorno ai 60-65 anni, mm -hmm. ed è in ospedale e sta mm, allo sportello e presenta dei documenti allo sportello dell'ospedale, al CUP, deve fare una visita, una visita all'intestino, sì, mm -hmm. una visita all'intestino, così mi arriva. Cara, che città è? Dove siamo? Mm, mi è arrivato subito a Milano. Ok, eh, che data è? mese. Che è entrato lì in ospedale a eh, febbraio, sì. fine, verso fine febbraio. Perfetto, continua, osserva e racconta. È seduto lì e c'è una persona, è seduto vicino a una persona, una vecchia, mm-hmm. una signora, non è vecchia ma la sento vecchia dentro, una persona Stanca? No, brutta proprio. Mm, energeticamente veramente molto brutta. Mhm. E tossisce continuamente. Lui la guarda un po' in modo strano. E si vedo che si sposta anche di una sedia. Eh, erano, insomma, queste sedie una attaccata all'altra. Mhm. E quindi si sposta, ma Mm. Lei vedo che ride, come se sapesse quello che sta trasmettendo a lui. Mm-hmm. Barbara, mi arriva questa, questa informazione, scusami se ti interrompo, che sono persone attivate appositamente per la trasmissione del virus. Mm-hmm. Osserva adesso la stessa visualizzazione energeticamente. Soffermati su questa tosse e osserva il movimento delle particelle. Vanno in tutte le direzioni, sono pesanti però, sono... Eh, si appoggiano anche sui pavimenti. Eh... E vedo che questo uomo, mentre respira, è come se le attirasse a sé, perché loro sono come nebulizzate. Mh-mh. dell'aria intorno a questa donna e lui respirando le attira proprio così. E vedo che entrano nella gola e nelle narici. È una persona che però non ha protezioni, quindi non ha le prime protezioni come adenoidi e tonsille, quindi entra direttamente nel corpo, nel suo corpo. E, mm, il resto si appoggia a terra. Mhm. Vicino a lei non c'è nessun altro. Lei è come lì se, come se stesse aspettando che arrivi più gente, è possibile, per mm-hmm. il suo virus. Barbara, dimmi, in questa uh, stanza, no? Al cup dove è seduta questa signora, mm-hmm. quante altre persone attivate per la trasmissione del virus, come l'abbiamo chiamata, ci sono? Al CUP no, c'è solo lei in questo momento. C'è solo lei. Sì. Mm-hmm. E vedo però lungo i corridoi, eh, eh, ne vedo un'altra, sempre in su su questo piano, Mhm. ne vedo un'altra che sta girando lungo i corridoi. Si fermano nei bar, si fermano nei luoghi degli ospedali dove c'è un po' più di gente. Sembrano quasi uguali, sembrano quasi dei cloni hanno il colore della pelle un po' scura, eh, mm, quasi rossa. Ecco, osservali energeticamente cos'è che li accomuna e se riesci a visualizzare anche il focolaio di eh, queste particelle che si trovano nei loro corpi. Uh, ah, Energeticamente mi viene da dirti che è proprio come se loro stessi fossero il virus. Li mm-hmm. vedo come degli agenti visualizzati in eterico, come se fossero degli agenti segreti vestiti uguale, vestiti tutti allo stesso modo, che indossano un corpo. E questo corpo che indossano eh, propaga il virus. Loro stessi sono come il virus, come il virus Mm. stesso. Sono... Mm-hmm. Sono dei... dei, dei mm, sono i, i, custodi, mi viene questa frase, sono i custodi del virus, sono le... Mm, come quando ti togli che ti metti un come, vesti, come, se avessero indosso un vestito e sono, dentro sono nascosti, sono loro il virus stesso. Ok, osserviamoli senza il corpo, senza questo vestito. Com'è il loro corpo energetico? Vibra, vibra insieme alla Matrix in cui siamo ed è parte della Matrix stessa. E, ehm, li vedo vibrare ehm, a scatti come se si accendessero e si spegnessero. Mm-hmm e sono collegati alla matrice, alla nostra matrice. E mm-hmm. non ti so dare altre informazioni perché è la prima volta che vedo queste immagini. Mm-hmm. Così a, a, a, getto non riesco a darti del, delle altre informazioni perché non ho mai visto una cosa. Va benissimo. Genere. Torniamo a visualizzare l'Alberto sì. Vediamo cosa gli succede. Eh, va a casa eh, dopo che è stato lì, però già si sente strano, si sente come se avesse la testa un po' tra le nuvole, Mhm. come se non fosse stanco, ecco, mi viene la mhm. parola, molta stanchezza già da subito. Va a casa e si mette nel letto. Barbara, osserviamo il suo corpo da dentro, focalizziamoci su eh, queste particelle. Sì. Ingrandisci l'immagine e descrivimi la struttura Delle- di questo de- virus. Mhm. Io lo vedo pesante, come se fosse una pesantezza metallica. Ecco perché il corpo fa fatica a gestirlo. È come se in qualche modo non lo digerisse non lo riuscisse a digerire completamente nel corpo di Alberto. Eh. Mm-hmm. Quindi lui lo, lo, lo, lo incamera dentro, principalmente dentro lo stomaco, io lo vedo dentro mm-hmm. anche lo stomaco e non riesce a digerire. Infatti la sua prima eh, sensazione sono stati mal di stomaco, di, mal di stomaco e non aver voglia di, di mangiare, di, di nutrirsi. Per quello che riguarda la forma, la struttura sua della... del ehm, eh, virus. Come lo vedi? Io continuo a vederlo come se fosse qualcosa di pesante. Allora, io lo vedo strutturalmente come le immagini che ci propinano in televisione, però se mi mm-hmm. stacco mm -hmm. da questa immagine è una forma diversa da quella che ci fanno vedere, ehm, è, è tipo una, più una macchia verde, eh, mhm. verdognola, piena di, di- di- di scorie, di scorie come se fossero radioattive, come se... Mm, sì, come se fossero radioattive. Benissimo. Adesso osserva queste particelle, lo chiamiamo virus per comodità, e osserva la loro evoluzione, la loro operatività dentro il corpo di Alberto, con passare del tempo. Eh, come ti dicevo, la prima cosa che vedo è proprio fa fatica a digerire, quindi non nutrendosi, eh, non nutrendosi abbassa il suo sistema immunitario perché beve e basta, non, non riesce a mangiare. Mm-hmm. Quindi, eh, cosa succede? Vediamo. Eh, come se subito però non intaccassero i suoi polmoni. Io vedo Cosa che... fanno lì nello stomaco? Ecco, focalizzati su queste particelle aumentano, aumentano eh, di volume, come se i succhi gastrici facessero aumentare di volume queste, questi, mm-hmm. questi virus. Ma come quantità rimangono sempre uguali e solo aumentano di volume o come? No, fammi vedere. No, aumentano Guarda. di volume. Ok. Oh, se si diventassero più grassi, se si ingrassassero. Mh-mh. E poi vanno riesce dopo aver, mhmm ehm, in infiammato lo stomaco, rie vede che lo sto vedo che lo stomaco riesce ad espellerli, però sono diventati ancora più pesanti, come se fess fossero quasi arrugginiti anche, e Mh-mh. vanno nell'intestino. Vanno Mh-mh. nell'intestino e creano una disfunzione intestinale. Mh-mh. Lui muore con problemi all'intestino più che ai polmoni. Mh-mh. Agisce anche in questo modo il coronavirus. Gli è stato diagnosticato coronavirus? Sì. Sì, perché poi dopo vedo che dall'apparato digerente alcune scorie, come se fossero delle scorie radioattive, rimangono nella bocca, però gli fanno il tampone quando è morto non prima. È come se poi alla fine questo virus l'avesse mangiato da dentro, eh? Gli avesse proprio fosse venuto tutto su poi dall'intestino, tornato su per lo stomaco, per la bocca. Mm. A ah, lui, lui, è morto così, poi gli hanno fatto il, il tampone e hanno trovato che era... E vedo i medici addirittura che si spaventano. Deve essere stato uno dei primi morti. Mhm. Osserva il suo corpo eterico una volta fuori da quello fisico, come ti appare? Eh, quando esce dal corpo fisico si guarda in zampoli, allora io lo vedo già morto, che lo stanno, gli stanno facendo il tampone, sono rimasta lì e vedo che il suo corpo energetico è al, fianco, al suo fianco. Mhm e sta lì, sta lì vicino e si guarda intorno cercando di capire dove andare e cosa fare. Mm-hmm. E... È arrabbiato anche con il suo corpo fisico che l'ha abbandonato. Mm-hmm. Ok. Barbara, lasciami con Alberto. Mm-hmm. Alberto, che emozioni provi adesso? Sei arrabbiato? Mm, adesso che sto parlando con te e sono riuscito a vedere tutto quello che è successo, so paura. Mm-hmm. Ho paura di, di quell'essere che mi ha attaccato questo virus. Mi fanno paura. Come vedi questi esseri? Come delle piovre con i tentacoli. Vedo il suo aspetto fisico perché me lo ricordo, mi ricordo questa donna che stava lì e, e tossiva, mi faceva schifo, mi sapevo un odore strano, puzzava come se fosse un barbone e io mi sono allontanato per l'odore. Mm-hmm. Osserva quella situazione quando ti sei trovato vicino a quella persona, mm. osserva tutto energeticamente e guarda come questa tua emozione, sensazione di schifo mm. abbia con- creato con la possibilità co- di contagio o non l'ha fatto. Osserva come è successo. Ho avuto anche paura in quel momento in cui lei tossiva. Ah, mm-hmm. Eh, sicuramente la mia paura, il mio ribrezzo, il mio... Sì, queste due sensazioni non mi hanno aiutato a, a, a mandare via queste, uh, queste, queste scorie che entravano dentro di me. Però vedo che loro sarebbero entrate comunque. Mi sembra che loro sarebbero... Sì, secondo me entravano lo stesso. Perché? Perché ero senza difese. Mhm. Ero senza Perché difese senza? immunitarie. Avevo le difese Mhm. immunitarie basse. Basse. Hanno potuto fare quello che volevano di me. Non potevo difendermi. Perché le tue difese immunitarie erano basse? Perché mi hanno fatto il vaccino. Mm-hmm. Quale dei vaccini? Tutti me li hanno fatti, tutti e tre. Quando? Mm-hmm. L'ultimo vaccino quando ti è stato fatto? A quale età? Due giorni prima. Mm-hmm. Era vaccino per o contro cosa? Per proteggermi mi hanno detto, io me lo sono fatto fare. Mh-mh. Osserva contro cosa era quel vaccino. Ma mi ricordo che mi avevano detto l'influenza A Mh-mh. ehm, altre cose, non lo so, non lo so, non lo Sì che so. lo sai. Ve lo vuoi scoprire? Adesso che ci siamo. <laughs> Mi fa un po' paura. Ti fa paura perché ti mancano le informazioni. Mm. Andiamo a vedere, andiamo a vedere come ha agito questo vaccino sul tuo corpo. Sì, io ci ho sempre creduto, volevo crederci, ci volevo credere che mi proteggesse. È come se mm -hmm. almeno questa protezione, perché non c'è più nessun tipo di altra protezione per noi, c'è solo quella mm. lì. Mm-hmm. Ma non posso rinunciarci, mi protegge. Mm-hmm. Osserva come ha agito nel tuo corpo il vaccino. Mm. Cosa vedi? Io sono contento quando me lo fanno perché mi dà una sensazione di sollievo e dico adesso mm-hmm. è fatta, io sono a posto. Mm-hmm. Sono a posto però vedo com'è il liquido che entra dentro di me se guardo bene, che, che, mi, che riempie il mio corpo, come se diventasse fluorescente. Tutto mm-hmm. il braccio, tutto, tutto, tutto il braccio diventa fluorescente. Mm-hmm. Non lo so come è fatto, come è successo, cosa è successo, però vedo che divento fluorescente come una lampadina verde. Osserva come questa sostanza ha agito sul tuo sistema immunitario. Non lo so, però uccide. Vedo che mm -hmm. uccide. Uccide tutto, tutto quello che è dentro di me. E non... Sì. Alberto. Non mi aiuta. Hai cercato protezione mm. all'esterno. Non sì, perché ho paura, ho paura di morire, sai, sono, comincio a essere vecchio. Certo, caro. Ti mancavano certe informazioni. Non sapevi in realtà Io vivo come da reggi. solo, sono da solo, non ho nessuno che mi protegge, sono da solo. Non sapevi come agiva questa sostanza, non sapevi tante cose e ovviamente avevi paura. Mm. Adesso? Adesso il tuo corpo fisico è morto, sì. ma tu sei vivo. Più o meno. Vorresti liberarti finalmente e sentirti pieno di potere. Ma sì, tanto cos'ho che da perdere. Mm-hmm. Alberto, apriti un portale. Guardalo, eccolo lì. Affacciati. Affacciati. Non so se l'ho aperto io, me l'ho aperto lei. Mm-hmm. Affacciati, cosa c'è dall'altra parte? Le stelle. Il cielo scuro e le stelle. Il... Mm-hmm. il pianeta. Il pianeta delle stelle. Mm-hmm. È un po' paura An- mettere il piede lì, però sono attirato. Mm-hmm. Andiamo insieme. Andiamo di là, sì. vediamo come si sta, andiamo. <laughs> si sta bene. Come ti senti? Bene. Ti bene. piace qui? Mi sento libero qui. Non vedo più niente, sono in uno stato di puro rilassamento, di, di pace. Non sono più, sono come un tutt'uno con quello che c'è. Alberto, vuoi tornare indietro dove eri prima? No. A provare? Mm-hmm. No. Benissimo. Alberto, allora esci completamente dalla dimensione terrestre, perché sei libero, sì. perché sei libero, immortale e non hai nessun limite nel manifestarti. Sì. E lasciami con Barbara. Tesoro, disconnetti. Disconnetti. Mm. Come lo vedi? Beh, io ho visto quello che vedeva lui, come se si fosse dissolto in questo suo, in questo stato di benessere, di totale benessere, come se si fosse dissolto con le stelle e col, e col cielo che mm-hmm. erano lì. È uscito Sta bene. dal- dalla dimensione terrestre. Sì, sì, sì, sta ancora richiamando, c'è ancora un po' di energia, ma che sta richiamando sé, ma ormai ha completato. Mh-mh. Okay, quando ha completato digli di chiudere il portale. Sì, lo chiuso. Perfetto. Come stai, cara? Bene. Barbara, adesso conto da 1 a 3 e il mio 3 ti si presenta un'altra persona morta da coro- per coronavirus o a causa di coronavirus o con la presenza di coronavirus Covid-19 nel corpo, però che sia morta in ospedale intubata. 1, 2, 3. Aspetta che mi stanno arrivando diverse immagini. Mhm. Sì, la vedo. Chi è? Chi vedi? È una... sembra una donna, ancora l'immagine non è chiara. Vedo solo che sta... si sta trascinando attorno ai muri dell'ospedale, di mm. un ospedale, non capisco mi arriva Bergamo. Non... Mi è arrivato Bergamo, ma va bene qualsiasi posto. E lei sì. si sta... sta correndo con le mani così, attac... così, come se si spostasse così con le mani attaccate ai muri. Mm-hmm. E... però vedo anche delle vetrate, come se cercasse di guardare dentro, come se cercasse il suo corpo, non lo trova e continua a spostarsi, a spostarsi ehm, guarda, guarda, dentro le stanze cercando, cercando il suo corpo, mi arriva questa informazione. Bar- Barbara, presentiamoci a lei. Il tempo si ferma. Sì. Chiediamole il permesso di investigare un po'. Sì. La sua situazione. Mi dice che se mi farà, se la farò respirare, possiamo può collaborare, però prima deve iniziare a respirare di nuovo. Perché lei etericamente non respira? So, sta, dice che è ancora bloccata nella sensazione di, di, non, di non respiro. Mm-hmm. Però... Come si chiama? Roberta mi arriva. Mm-hmm. Quanti anni ha più o meno? Ma lei mi dice 45. Mm. Mi lasci con lei? Sì. Lasciami con lei. Roberta? Sì. Espira. Oh. E butta fuori. Ancora. Oh, Vai, cara. Finalmente un corpo sano. Vai, cara, respira. Mm, che bello. Oh. Respira. Ma dove sono? Dove sono? Perché sono dentro questo corpo? Non è il mio corpo. Non è lui, è un altro. Cara, ci dai il permesso di investigare un po' nella tua sfera energetica per scoprire la causa della situazione in cui ti ritrovi? Sì. Mh-mh. Bene, lasciami con Barbara. Disconnetti, tesoro. mh mm-hmm. Ok. Okay. Ah, mi sono arrivate Cer delle informazioni mentre ho percepito che era malata di tumore e che mm-hmm. le mancavano delle ghiandole, quelle sotto qua al collo. Mh-mh. Erano sono state tolte tutta una serie di ghiandole che erano aveva un tumore a livello di queste ghiandole qua. Dov'è il suo corpo fisico? Il suo corpo fisico eh, non c'è più, è morto, è stato già... è andato, mi arriva che è andato. Mhm. Che corpo cercava lei? Di quale corpo parlava? Il suo non si era resa conto. Mhm. Andiamo nel momento della sua morte, vediamo com'è accaduto. Ah, la vedo tutta completamente intubata, con gli occhi chiusi, che non respira e, e vedo che... che si spaventa ad un certo punto perché neanche con eh, il respiratore riesce più a respirare, quindi mm-hmm. è una grande sofferenza in quel momento perché prova a respirare ma non Mm-hmm. Non riesce, si vorrebbe togliere il tubo, ma neanche il tubo... Mm-hmm. Barbara, lei è stato diagnosticato coronavirus Covid-19? Sì, sì. Osserva, scannerizza il suo corpo fisico e guarda se vedi le stesse particelle. Di quel signore là? Mm-hmm. Sì, sì, sono uguali. Come le vedi? Sempre con Nel questa vera forma, la sua vera forma un po' era eh, come se fossero delle nuvolette, delle... non hanno una forma definita. Mm-hmm. Ok. Queste però le hanno riempito proprio i polmoni, eh? sono nei polmoni, questa qui, no, sono andati lì. Andiamo nel momento, andiamo indietro nel tempo, andiamo nel momento in cui lei è stata contagiata da questo Covid-19. Io li vedo sempre, io vedo sempre questi esseri che girano per gli ospedali. Mhm. Io li Anche a lei? Anche a lei la Sì, vedi in ospedale? sì. Lei in ospedale che stava facendo delle terapie. Mhm. E che succede? E io vedo questa persona che entra dentro questa stanza. Ci sono, c'è, c'è- cioè non c'è solo questa donna, ma ce ne sono ci sono altre persone, va lì e starnutisce. Mm-hmm. E rilascia queste... E rilascia questi... questo virus. Che mese è, Barbara? A me arriva dicembre. Ok, vai avanti. Focalizzati su Roberta. dopo che questa Non lo, s- persona non lo starnuti- subito, lei... lei ci mette un po'. Mm-hmm. Ci mette un po' perché comunque le terapie che sta facendo in qualche modo la aiutano ad uccidere anche qualche componente del coronavirus. Quindi lei impiega più tempo rispetto, rimane, è come se rimanesse fermo qua, tra la bocca e il collo mm-hmm. non, non, non, va giù. Non Perché va la sua diagnosi iniziale qual è? Tumore hai detto? Sì, Cos'è lei aveva un tumore. Lei cioè, aveva un tumore. tumore. Ma vedo che sta prendendo qualcosa, dei farmaci, e questi farmaci hanno bloccato hanno bloccato per un po' il coronavirus nelle zone superiori della sua testa. Mm-hmm. Andiamo poi... avanti. Come si sviluppa? questa infezione. Vediamo. Lei arriva, le arrivano delle notizie, le arrivano delle notizie che qualcuno che era con lei mentre si curava si era ammalato ed è morto di coronavirus. Mm-hmm. Mm-hmm. A mhm. lei arriva questa informazione e si comincia a spaventare, comincia a pensare di averlo anche lei e comincia, siccome aveva già un po' di tosse da un po' di tempo, comincia a pensare che, che magari è, è, quello, che è quello lì e che, mm-hmm. e che mhm. si ammalerà e... di quello. E quindi questo nel suo corpo energetico come Gli apre le appare? porte, Mhm. apre le porte, già avendo un corpo debilitato, non ce la fa, Mhm. non ce la Dove si diffonde il virus? Ah, prima Nel... nei bronchi e poi dopo i polmoni vanno in acqua, mi viene, vedo l'acqua nei polmoni. Mhm. Come è morta? Eh, è morta così con l'acqua nei polmoni. Però comunque questo virus l'avrebbe creato molti problemi, non sarebbe riuscita comunque a sconfiggerlo anche se lei non avesse vedo che le avrebbe creato altri tumori nelle vie sopra, della bocca e della mm-hmm. Sta roba non è solo un virus, che cazzo è? Ah. Adesso ci arriviamo. Barbara, la sua morte è stata, ehm, diciamo, conteggiata nella statistica come, come la morte per coronavirus? Sì, sì, però con altre patologie, che comprendevano anche altre patologie. Cioè è stato specificato, no? Sì, sì, sì, sì. Va bene. Barbara, torniamo da lei. Mhm. Apriamo del portale. Ha ricevuto le informazioni che abbiamo raccolto? Sì. Ha visto dove è il corpo? Ha visto, sì, sì, visto. cosa le era successo? Mm-hmm. Dile di affacciarsi al portale. Cosa vede lì? Ma le ho aperto un portale simile a quello ad Alberto. Mm-hmm. Cosa fa lì? Mm, dice che preferirebbe un altro posto. Adesso le apro un altro portale, vediamo se questo le piace di più. Lo può fare anche lei stessa. Ognuno di noi può creare il proprio paradiso. Sì, infatti lei si è creata un posto di montagna perfetto. Dille di uscire completamente energeticamente dalla dimensione terrestre perché è libera e la sua esperienza fisica è terminata. Dopo se vuole riviverla lo può fare in altro momento. Adesso è libera. Sì. Mm-hmm. Quando sarà pronta quando uscirà completamente dalla dimensione terrestre? È andata. Perfetto, chiudi il portale. Sai cosa ho visto? Tutte e due queste persone sono due persone, erano sole, sole tutte e due. Erano mm-hmm. persone che vivevano da sole. Cioè, hanno, in, hanno, in, comune questa, questa, cosa, queste due persone che ho, che ho trovato. Poi non so se è una coincidenza. Hai voglia di cercare un'altra persona che non abbia questa caratteristica in comune? Senza la solitudine? Mhm. Sì, però mi arriva anche l'informazione che non esiste perché se anche non vivevano da soli soffrivano di solitudine interiore, come se ci fosse un collegamento tra questo virus e la solitudine. Mhm. Questa è una cosa nuova è una bella informazione. Quindi anche una solitudine interiore può creare, abbassare la barriera. Però come se la solitudine comprendesse proprio un po' l'insieme della dinamica di questo nuovo gioco col coronavirus. Quindi quelli che comunque hanno anche una forte propensione eh, invece ad, attivare ad amare se stessi, quindi a non sentirsi comunque soli, eh, eh mm, sono più protetti, mm-hmm. sono molto molto più protetti. Lo prendono, Barba... vedo che vengono, mm, che vengono comunque mm, eh, incontaminati, ma non, non lo superano, non, non, non ci sono barriere eh, c- c- mettono delle barriere loro personali, quindi questo virus non ha modo di, di, es- di, di espandersi. Mm-hmm. Barbara, cerchiamo in eterico una persona senza patologie pregresse che è morta a causa di coronavirus, mm. proprio a causa di coronavirus. Vediamo. Sì, vedo un altro uomo. Mhm. Tra l'altro lo Just- vedo forte, lo vedo anche energeticamente forte. Non... mhm. Ma sai che informazione, però non, non so. Mi arriva Dimmi, dimmi. questa informazione che lui era uno di quelli che lo, lo trasportava. Oh, benissimo. Benissimo, quanti anni ha più o meno? 30. In che paese? vi- Sui 30. Sui 30 30 anni. anni, sì. Mhm. Come si chiama? Non lo vuole dire il suo nome. Eh, allora perché si è presentato? Perché vuole parlare. Mhm. Mi lasci con lui? Sì. Lasciami con lui. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Eh, mi puoi chiamare X. Ciao X. Ciao. Cosa volevi dire? Che sono uno di quelli che trasportavano questa droga. Mm -hmm. Perché hai sentito necessità di dirlo? Perché mi sento in colpa. Mm -hmm. Da cosa sei morto? Da quello con cui sono stato contaminato, ne ho trasportato un po' troppo, per troppo tempo. mm Avevo bisogno di soldi, dovevano pagarmi bene. Ti hanno pagato? Sì. Mm-hmm. E sei morto lo stesso? Sì, già. Dovrebbero controllare il tasso del coronavirus, quanto ce n'è in ogni corpo, per capire esattamente come farli sopravvivere, perché se non capiscono questo sarà dura per loro. Quanto tempo fa sei morto? Due giorni fa. Sei morto a casa o in ospedale? Sono morto a casa. Non potevo mm. andare in ospedale. Perché? <coughs> Perché mi avrebbero scoperto. Mm -hmm. E non capite che cosa c'è dietro tutto questo. <laughs> cosa c'è dietro tutto questo? c'è un universo di spietatezza, di... di spietatezza, di disastri, di, di persone che soffrono, di persone che, che hanno bisogni. E quindi con questi bisogni mm. se ne approfittano, approfittano di noi. Nel tuo caso, di quali bisogni si parla? Ah, ho bisogno di soldi. Per? Per poter comprare quello che mi serviva. Mi servivano delle attrezzature, mi servivano degli strumenti per poter eh, andare avanti nella mia vita, nella mia ricerca. E non mi interessava cosa stavo trasportando, però insomma adesso mi dispiace averlo fatto. In quale modo ti è stato innescato questo virus nel corpo? Mm. Avevo delle fialette impiantate Mhm. mm, nel corpo, nel- Quante? tre, tre, ma io avevo fatto l'immunizzazione, quindi non potevo essere contagiato. Mhm. Adesso che sei morto, Mm, ti piace mi rompe. dove ti trovi? Mi rompe il cazzo essere morto. Mhm, Cosa vorresti fare invece? Vorrei tornare indietro e spaccare tutto. Spaccare Cioè? tutto. Spaccare tutto quello che avevano preparato lì in quel laboratorio quando sono andato. Spaccare la testa a tutti loro distruggerli. Potrei Dove si... Dove si trova quel laboratorio? Ah, sono andato direttamente là in Cina. Hanno pagato il volo diverse persone per andare là e, e venire di qua attrezzati. Donne, uomini. Hanno preso anche qualche bambino, poverino. Se tu potessi tornare indietro, avresti fatto la stessa cosa? No, spaccherei tutto là, quel cazzo di laboratorio. Che schifo. Ma ero come imbambolato, non lo so, boh, ero strano, mi sentivo tutta la testa imbambolata. Mhm. Non lo so, boh non capivo quello che sta boh adesso mi sento un po' meglio ma mm, quando stavo là ero imbambolata mi hanno usato mi hanno usato come cavia come cavia da laboratorio mm. questi stronzi quante persone sono state Stronzi contagiate di merda quante persone sono state contagiate grazie a te mm. che cazzo ne so tante non so guarda Non posso guardare perché sto male quando vedo, ma tipo 10.000, non lo so, 10.000. Ma tanti se la cavano, altri no, tanti se la cavano, altri no. Tu stesso, avendo questa sostanza in corpo, puoi leggere le mm. informazioni di questa sostanza. Da cosa dipende la possibilità di sopravvivenza da questo virus? E cosa invece ma se c'hai un buon sistema immunitario, non, tu non ti ammali, se c'hai un sistema immunitario di merda, diventi, diventi una cacchetta. Diventi una cacchetta. Hm. Hanno voluto eliminare una serie di personaggi. Una serie di personaggi, secondo me volevano eliminare una serie di personaggi, non lo so parlavano dentro sto laboratorio, ma parlavano quello schifo di lingua lì che non si capisce niente di quello che dicono. Io capivo, capivo da, un po' da, da, dagli occhi che volevano distruggere qualcuno. No, distruggere qualcuno. In realtà hanno distrutto me. Sto coglione che sono. Guarda un po'. Stanno ancora in giro, eh, alcuni che spruzzano sta roba. Però un po' li hanno tolti di mezzo, vedo che un po' li hanno tolti. Allora, così mi vedi? Sì. Ok. Barbara, riconnettiti di nuovo mm -hmm. con Mr. X. Quando lo visualizzerai, quando instaurai. Sì, lo vedo. Lo vedi già? Mm -hmm. Barbara, andiamo sì. a vedere. Andiamo a vedere in che modo li sono stati inseriti questi aggeggi, queste fiale. Se, se ti mostrerà anche un po' di storia che precedeva questo processo meglio ancora come le è arrivata l'informazione, come le è arrivata l'idea di andare in Cina a farsi impiantare questo virus. Ah, vedo che parla con delle persone, parla con delle persone e, e gli propongono un affare. Ma dove in Italia Dice... questo? Sì, sì, qua in Italia, è stato Ok. contattato. Mhm. Lui fa parte un po' già di un giro strano, furt- qualche furtarello, qualche cosa, già un po' uno, Mhm. mm, uno che c'ha già dentro un po' un giro strano. Viene contattato, io vedo dei cinesi comunque che lo contattano. delle- C'è anche eh, un, un italiano, un altro uomo italiano che lo chiama. Mm-hmm. E... Mi dice guarda che c'è da andare in Cina. Non gli spiegano subito bene quello che andrà a fare. Mm-hmm. E... Cosa le propongono? Cioè, presumo si trattava di una ricompensa. Un affare, un affare da andare, sì, tipo 25.000 euro gli hanno proposto. Mm-hmm. mm hmm e lui fa il passaporto perché non ce l'aveva, quindi fa questo passaporto, ottiene tutti i permessi, non so, qualcosa vedo che fa. E poi dopo prende questo aereo. E su questo aereo vedo già altre 10 persone che con lui andranno in questo laboratorio. Sono tutti italiani? Sì. Quelle 10. Ah, anche un cinese, sì. Che mese è? Quasi tutti italiani. A me è arrivato subito settembre del 2019. Perfetto. Ok, andiamo avanti. Eh, arrivano in questo laboratorio dove vengono, vengono, fatte delle docce per disinfettarli, pulirli, sterilizzarli. Eh, mi mettono delle tute bianche, di, tipo tutte di felpa, bianche e grigie, alcuni grigie, altri bianchi. Dove si trova il laboratorio? Ah, io vedo a Wuhan, dove Yuan? c'è questo laboratorio. A Wuhan, sì, in Cina. Mm-hmm. Okay. È un laboratorio specializzato. Poi? Entrano lì e praticamente gli vengono fatti degli impianti, degli impianti nella, delle vie respiratorie. Vengono messi degli impianti, ma lo stanno sperimentando questo metodo. Eh? È mm, come se dicessero è un metodo alternativo, non, non si corrono rischi e non, non ci sono problemi di, di ma come li inseriscono? Cioè, come mm, attraverso la siringa o attraverso... Vengono fatte delle operazioni proprio, di, mettono degli impianti nelle ghiandole salivari. ok? Osserva il contenuto di quelle fiale. È sempre la stessa sostanza che hai visto prima? O no? Eh sì, sì. Uguale. Sì. Sì. Ok, adesso che siamo in questo laboratorio, cerca di capire se questa sostanza è stata sviluppata qui o è stata consegnata già qui per impiantarla? Allora, è stata consegnata qui, perché questo è il laboratorio dove, vengono, dove viene sperimentato sulle cavie, su alcune cavie. Mm-hmm. Quindi è stata creata in un altro laboratorio, a me arriva che è l'altro laboratorio americano, mm-hmm. e qui viene sperimentato il, il, il coronavirus Mm, sì, viene sperimentato qua. Però è stato creato là, da, in America. La prima creazione è stata fatta là. Poi qua hanno portato alcune fialette è stato sviluppato un ulteriore, da qui è stato sviluppato un ulteriore, mm, eh, come faccio, posso dire, mm -hmm. eh, Mm. Ah, mi viene una parola che non c'entra. Mm. È stata sviluppata un'altra branca del coronavirus, un'altra... Formula, un'altra... Sì, tipo un'altra formula, brava, sì, non mi veniva però. Mm-hmm. Barbara, adesso che sei qui, muoviti nel tempo e cerca di capire se eh, c'erano anche Rappre- i rappresentanti di altre nazioni fra questo tipo di cavie? in questo laboratorio per farsi mhm. inventare? Sì, ci sono vari paesi, vedo anche dei coreani, vedo, vediamo, non so perché mi sono venuti subito i coreani, okay. ci sono dei francesi, mm-hmm. qualche tedesco, qualche olandese, degli spagnoli, portoghesi, portoghesi degli americani, barboni americani, di persone così che mm, hanno pochi soldi. Mm-hmm. Vengono tutti ripuliti, arrivano anche con dei cargo, aerei cargo. Mm-hmm. Chi è il capo di tutto questo progetto? Mm. Del progetto in sé a me arriva che è un cinese. Mm, fa parte della mafia cinese, una... Boh. il capo di questa operazione, cioè dell'operazione di trovare personale adatto al trasporto. invece chi sta ecco. ancora più in alto? Chi è l'ideatore? Mm. Chi paga a questo mafioso? A me arriva Bill Gates. Mm-hmm. Però non vorrei avere qualche condizionamento in merito. Però mi è arrivata così forte. No. Visualizza Bill Gates? Sì. Lui è... è, come un insieme di tanti esseri, non è solo Bill Gates, è un insieme di varie entità che formano lui. Quindi non... Mm-hmm. Come se lui fosse più cose, più, okay. più persone anche. Come forse, forse, lui rappresenta anche tutta una serie di personaggi. Di... Sopra di lui vedo comunque qualcuno di più potente che non ha un nome. Ma ha un corpo fisico o no? Ha anche un corpo fisico, sì ha ah, anche un corpo fisico, però soprattutto ha una grossa struttura eterica energetica. Sì. sì. Mi puoi dire qualcosa di più riguardo questo qua? Mm. Che è cioè, il male assoluto? <laughs> La rappresentazione del male. Eh, che posso dire? Lui, un po' come Bill Gates, è più cose e più persone, più, eh, più rappresenta più il, il, male che è dentro ogni essere umano, il, il, male, il male che è dentro ad ognuno di noi. Mm-hmm. È la rappresentazione di quello che sta dentro ognuno di noi. Qual è l'obiettivo di questa pandemia? Uccidere più persone possibile. Perché? Perché vogliono ottenere il controllo totale sulle masse, ma questo è solo una piccola parte di quello che hanno in previsione per noi. Quindi non sono in grado di eh, ottenere il controllo su no. grande quantità di persone. Quindi... No, mm. non quello che vogliono loro. Mm -hmm perché l'epidemia iniziale è scoppiata proprio in Cina. Perché era a livello 1 di sperimentazione? Perché volevano vedere, volevano vedere come si comportavano i cinesi di fronte a questo tipo di, di pandemia, di, di morte, di, di distruzione. Perché proprio il cinese? Mi sta stanno dicendo perché i cinesi sono più malleabili, più duttili, più, più servizievoli, però dice anche che hanno sbagliato un po' a fare i conti. Cioè? che non sono mica tutti così servizievoli. Mm-hmm. E quindi cosa è successo? Eh, dice, dicono che sta succedendo qualcosa che non vorrebbero che, che mm-hmm. succedesse. Cosa hanno fatto i cinesi meno servizievoli che è andato contro loro, le loro previsioni? Eh, dice che si stanno svegliando. Cosa hanno fatto fisicamente? I cinesi? Sì. Alcuni di loro si sono allenati nei loro appartamenti, si sono rinforzati e rinforzato il loro sistema immunitario, fisicamente parlando, mhm. in modo da non... Dice, cioè a me arriva l'informazione che i cinesi non avendo una struttura mentale prettamente religiosa sono più forti anche a livello sia metabolico che di immunità. Mm-hmm. Quindi questo esperimento li ha portati comunque a credere che il fatto di, di non avere una struttura religiosa li, li, li penalizza, penalizza quegli altri, diciamo, e non il popolo. Questo è quanto. Come è strutturato Covid-19? In che senso? Come struttura sua? Qual è la eh, struttura? Eh... La fusione di cosa? Ah, cosa? Ok, sì. Uh, allora. Hanno... Hanno mescolato diversi virus il prevalente ovviamente come copertura degli altri c'è il Covid-19, quindi prima di tutto viene lui. Lui che attacca i polmoni, attacca le vie respiratorie. Poi dopo vedo come se ci fossero tanti cerchi all'interno e ogni cerchio contiene una sostanza diversa. Quindi ci sono diversi virus, eh, diverse, diversi patogeni all'interno di questi cerchi, tra cui anche l'HIV, eh, mi viene l'Ebola, la, la, la TBC, eh, vari tipi di influenza hanno potenziato il virus influenzale, hanno potenziato a me viene all'ennesima potenza, come se l'avessero reso più forte il virus dell'influenza tra, tra, le tante cose che hanno fatto. Principalmente questo, gli altri sono tutti piccoli filamenti mm -hmm. che, hanno, che hanno un'importanza relativa, però va in base a che tipo di corpo poi trovano a disposizione. È corretto chiamarlo virus? Secondo me no. Ecco, leggi informazioni <laughs> da lì. È corretto chiamarlo virus? Grazie a cosa sono riusciti a potenziare questo gruppo di virus? Cos'altro c'è dentro questa sostanza? Io vedo anche qualche batteria dentro questa sostanza. Mm, quindi una Ci viene, sì, viene spruzzata eh, attraverso le vie respiratorie, viene spruzzata anche in sì. Cioè questa sostanza contiene diverse cose, ecco, mentre, mm. mentre, lo vedo. Mm, è proprio questo patogeno, io lo chiamerei più un patogeno, poi non so se, oh, che terminologia mi è arrivata un patogeno che, che infetta con varie modalità i corpi, in base alla richiesta che ha quel, quel corpo lì, come se eh, ogni corpo avesse un tipo di, di risposta, quindi di richiesta diversa e quindi di risposta diversa. Mm-hmm. E mhm. lui un po' si adatta alla richiesta del, del, del corpo, muta e si, si, insidia lì dove ce n'è più bisogno. Mm-hmm. Perché dopo la Cina? Ecco perché mi arriva, scusa, quest'altra informazione, ecco perché usano tanti medicinali, perché in realtà non sanno ancora bene che cos'è e come si comporta. Ecco perché stanno usando diverse medicine. Per curarlo, no? Mhm. Sì. Perché dopo non, non, un, non, possono mettere un vaccino per questa cosa, perché non, non si comporta in modo ambiguo e diverso. Mhm. Dimmi, scusa. Perché dopo la Cina l'epidemia eh, è successa proprio in Italia? Perché c'erano intanto più persone che lo, che lo, lo spargevano in questa zona. Mm. Quindi c'erano più, più attivatori, chiamiamoli così c'erano più persone che lo attivavano negli ospedali rispetto ad altre zone, sempre per eh, via sperimentale, volevano vedere come si comportavano alcune zone del nord Italia eh, in base a questo, a questo, virus, anche perché in nord Italia vedo che c'è un'energia molto più bassa rispetto a quello che ci può essere in centro Italia e sud Italia, proprio a livello energetico di... Eh, di, di, di persone, ecco, stanno peggio il nord Italia che il sud Italia. Mm-hmm. Sono più malati, ci sono più, più persone ricoverate, più, più centri dove, dove, potersi mettere a, a, a veicolare questo, questo, virus. Però ci sono proprio più persone anche malate, che, stanno male, che... Mm-hmm. Barbara, guarda l'Italia dall'alto e vedi eh, dove si sono dirette tutte quelle persone, tutti quei malviventi italiani che si sono fatti impiantare le fiale in Cina. Beh, li vedo principalmente nelle zone dove ci sono stati i focolai. Quindi Ce n'è qualcuno... Sì, sì, sì, sì, sì. Ma hanno volutamente scelto quelli del nord Italia. Eh. Dopo il virus che si è propagato nel sud Italia sono italiani incoscienti che se ne sono andati in giro eh, senza sapere alcuni ovviamente perché è in giro da un po'. Quindi, però lì continuano proprio ad esserci questi personaggi fino a poco tempo fa che continuavano proprio a buttarlo fuori attraverso le loro via, vie respiratorie. Ecco, però quelli che... Eh, adesso ti guardo. Allora, perché intanto in Nord Italia c'è anche il 5G che fa da attivatore, quindi attiva, ah, riesce ad attivare questa, questa roba che, che, che, che, spargono in giro, anche spruzzano mi viene da dire. Mm-hmm. Mm, poi poi mi viene anche da dire che in Nord Italia c'è un po' più di consapevolezza rispetto al Sud Italia. Sono più, Sud Italia sono più spensierati, stanno meglio, sono più felici mm-hmm. rispetto al Nord. Al Nord quindi sono quasi più costretti a cercare come delle vie di fuga nella, nella ricerca spirituale. E quindi ci sono per persone abbastanza sveglie, ecco, da, da, un certo punto di vista eh, anche spirituale. Ma vedo che è come se anche qui c'è il contraltare, quindi la, la parte, il rovescio della medaglia per quelli che hanno fatto questo. Io vedo come che con, con questo il Sud Italia avrà un grosso risveglio. Come... Ci sarà un, come un rinascimento da parte loro. Io lo vedo brillare la zona centro e sud Italia, più del nord. Mm, perché alla fine vedi questa loro leggerezza che hanno, adesso non tutti, eh, perché, però questo loro modo di vivere è più leggero rispetto al nord, li ha avvantaggiati, vedi? Mm-hmm. Yeah vantaggiati. Sono meno, anche un po' meno condizionabili rispetto a quelli del nord. Perché le epidemie hanno questa tendenza di... Mh, mm, sembra quasi una staffetta, no? Che si passano tutti i paesi. Qual è la causa mm. esoterica di questo meccanismo? Esoterica o fisica, non so. È come se volessero in qualche modo vincere un premio. Non so perché mi arriva questa... Chi? E tra i vari stati, tra i vari stati, chi riesce prima a a... Ah. Come che se, si facessero la, la gara chi ha più morti? Chi ha più morti? Sì. Perché? Perché così riescono ad ottenere più sovvenzioni da parte dello Stato o degli Stati. Riescono a... è come se coi morti volessero vincere una guerra. Allora, ah, non capisco che senso ha. Adesso ci guardo, eh. Mhm. No, interessante. Ma sì, perché poi, vedi, il discorso è questo. Tutta una struttura sta facendo in modo di far ammalare le persone, di farle soffrire, di farle star male, per poi impiantare un certo tipo di eh, struttura sociale nuova, no? Poi vedo come se i politici invece stessero cercando di sfruttare questa condizione per ottenere di più, per ottenere magari quegli stati che sono più soffocati da, questo, da questa struttura europea, cercano di ottenere l'indipendenza, di essere più indipendenti, di riuscire a fare da soli. E questo mi viene in mente sia l'Italia che la Spagna. Mm -hmm. E invece come ad esempio... Eh, le, la struttura, quella che vorrebbe un altro tipo di, di civilizzazione, sta cercando di instillare diversi tipi di pensieri, soprattutto nelle zone più colpite. Quindi è come se ci fosse una battaglia per rendere la popolazione più consapevole, una guerra. E quindi usano i morti, che magari manco ci sono tutti questi morti, no? Per questo coronavirus, mm-hmm. per eh, strutturare un nuovo tipo di società. Sì. Non so cioè, se... ognuno su vari piani cerca di ricavare da questa situazione Brava, eh, qualcosa di propizio, no? brava, Per sé, per brava. la nazione o per, non so, interessi personali. Barbara, mi lasci parlare con Bill Gates, diciamo ti devo far parlare con uno dei Bill Gates. Sì, sì, sì, ho capito. Non, con questo non, accumulo energetico. Con quello che tiene le relazioni eh, comunicative con l'esterno, mi dice. Mm-hmm. Va bene. Ah, non so. Lasciami sì. con lui. Sì. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Mi chiamo Bill. Ascolta, Bill. Il tuo progetto non funziona. Non tanto, in effetti. La gente non muore. No, oh, S muoiono. Solo pochi seguono questo flusso di informazione avvelenato e si mm. avvelenano mm. a vicenda. E con mm. questo passo non riuscirete a dimezzare popolazione terrestre. No, in realtà non ci interessa dimezzare la popolazione. Ah, cosa vi interessa allora? Rendervi capaci di poter relazionare meglio con gli altri. Io sono solo un accumulo di informazioni ti posso dire quelle che sono le mie informazioni. Mm-hmm. Ti posso dire che sarete più uniti, sarete meglio così, sarete più felici nella paura, nell'impotenza, sarete più contenti di stare così perché voi non siete abituati a stare bene nella gioia. Nessuno di voi lo è, ma neanche io perché non mi interessa. Ma non interessa fondamentalmente neanche a voi. Ma io sono così. Per chi lavori? Per i miei capi supremi. Cioè? Ma io stesso poi alla fine sono il capo loro. Perché se non voglio non faccio. E loro non possono fare niente perché rappresento una figura importante. Quindi li ascolto, ma potrei anche non ascoltarli alla fine. Non mi Bill. possono fare più niente. Bill. No. Bill. Non lo so, se sì, o se possono anche farmi qualcosa. Bill. Mm -hmm. Stai morendo di noia. No, mi sto stufando di questa umanità, sono stanco di vederla sempre così. Sa. Vedi che lì che si arrampicano, cercano di, di arrivare, dove vogliono andare, dove vogliono andare. Devono stare buoni, tranquilli, rilassati nelle loro case, con i loro figli, nella loro famiglia. Invece cercano di arrampicarsi, fanno così e così e cercano di andare, andare, ma dove devono andare? Alla fine sono io che comando, sono io che ho in mano tutto. Io ho in mano tutto non possono andare da nessuna parte, non possono fare niente, posso io fare qualcosa per loro. Mm. Ecco perché io diventerò il loro nuovo Dio, la loro struttura principale. Non lo diventerai perché stai morendo di noia, stai cercando di reinventarti, però facendo sempre le stesse cose e ormai non sei più credibile. Ma io mi diverto, te lo dico che mi diverto e anche tanto guardarli così soffrire. È una gioia vederli godere della loro solitudine. E loro godono nella loro solitudine. Io, io li accontento. Come hai detto bene prima, anche loro ti osservano, anche loro godono nell'osservarti. Mm. Loro mi vogliono, e eh, nel futuro. Qualcuno ci vuole. Questo che mi dà forza, perché quando io li vedo che loro mi vogliono, mi dà forza, mi dà speranza nell'umanità, nel poterli cambiare finalmente. Sì, e senza loro, senza coloro che ti vogliono, chi sei tu? Io sono Yahweh, il tutto, il mm. tutto vostro, l'insieme certo. di tante cose quello che voi vorreste essere. Io sono. Sei, Io sono già. Sei tutto nostro, sei la nostra creazione e il nostro strumento. Lasciami con Barbara. Disconnetti tesoro. Mm. Come stai? Insomma. No, stavo bene a essere Bill Gates, non è che stava male male. Eh. Era proprio, io percepisco che lui prende tutto questo dolore delle persone, questa, eh, questa solitudine della, della gente, dell'umanità, la prende per sé, lui come se la trasformasse in una gioia perenne, in un amore per se stesso perenne, come nella sua grandezza, nella sua vastità, mhm. lui fosse riuscito a possederci questo senso di possessione, lui è felice molto felice in questa... Lui in questa... gode di dolore, no? Gode di dolore, di sofferenze, È convinto, è proprio convinto che siccome a noi piace così tanto starci dentro questo dolore, questa disperazione, che lui ci fa un piacere a, rest- a farci restare così, perché noi lo desideriamo. Mm-hmm. È proprio questo, lui trae il godimento dal nostro piacere del restare infelici e tristi. Guarda che assurda sta cosa, però è geniale. È Infatti, geniale. Qualche squilibrio mentale ci sta, squilibrio dal punto di vista di nostro sistema, sì. <laughs> di valutare, sì, sì. no? Sì, Equilibrio sì, assolutamente, assolutamente. Barbara, mm. passa mm. le informazioni di liberazione a Mr. X e quando svanisce nel suo portale mi fai sapere. Si è andato. Barbara adesso cerca in eterico l'informazione utile che serve per debellare questo virus. Qual è la cura? Ah, qual è la cura? Beh, innanzitutto emotivamente eliminare la paura, la rabbia e, e questo senso di solitudine mm-hmm. che abbiamo dentro di noi a livello emotivo. A livello fisico vedo mm, un antibiotico naturale come i semi di pompelmo, ad esempio, che possono aiutare. Mm-hmm. E terapie chelanti, quindi quelle che eliminano, fanno eliminare i metalli pesanti dal corpo. in realtà tirano anche questo coronavirus. Sì, anche prima tu parlavi della pesantezza metallica. Riesci a decifrare sì. di quale metallo si tratta? Ma a me arrivava piombo anche prima, piombo. però mm-hmm. sì non lo so, non arriva a piombo. Comunque metalli pesanti, quindi una terapia chelante sicuramente aiuta. Mm-hmm. Aiuta Barbara. anche a proteggere il proprio corpo da, da questo. Quanti eh, portatori con, queste, con, questo virus impiantato nel corpo eh, anco, girano ancora in Italia? A me arriva 4-5. Gli altri sono morti? Sì, alcuni sono morti e altri, e altri stanno morendo. Mhm. Hanno gli stessi sintomi, le stesse condizioni di morte? Mm, sì, muoiono tutti allo stesso modo, gli si consumano gli organi all'interno. mhm, Quindi questa sostanza li divora da dentro. Sì. E cosa sentono fisicamente? Di cosa muoiono? Non so soffocati o, o, dai dolori atroci o come? Non lo devi sentire? Dolori... No, no, dolori atroci. Vedo qualcuno che gli, gli scoppiano gli occhi, gli vengono fuori come gli occhi dalla testa. Solo che il problema è che questi non vanno in ospedale perché hanno paura di andare in ospedale. Quindi non, non, Alcuni di loro vedo anche che vengono portati via da qualcun altro, vengono bruciati. Mm-hmm. Barbara, per non mister... far trovare il corpo. Mr. X diceva eh, di un trattamento immunizzante. Ma loro pensavano di essere immuni. Invece no. Ma in realtà no. Mm-hmm. No. come hanno usato la stessa tecnica quando portano quelli che portano la droga eh, Sì. per via rettale oppure la ingoiano. Allora, siccome in Cina si, trovava- eh, si parlava della mafia cinese, osserva se eh, c'è anche coinvolgimento della mafia italiana per quello che riguarda l'Italia. No, no, anzi la mafia italiana la vedo un po', un po' in sofferenza eh, in questo periodo. Vedo più la mafia nigeriana e... che prende il sopravvento su quella italiana. Forse c'è stato un coinvolgimento con la mafia nigeriana più che italiana, sai? Okay. Perché comunque la mafia italiana ha un certo rispetto per certe dinamiche, nonostante tutto. Invece la mafia nigeriana non ha nessuno scrupolo, di, non si fa nessun tipo di scrupolo. Cioè la mafia italiana non si sarebbe mai abbassata a certi livelli, no? Quello no. Esatto. Mh-mh. No, no. A Loro livello trafficano in altre cose, ma non, Sì. A non si sono voluti sporcare con questa, con questa sì, cosa, anche perché sarebbero dovuti morire molti italiani. Mhm. A livello del governo italiano, qualcuno è al corrente di eh, questi portatori, Sì, spargitori? Mhm. alcuni sì, a livelli più nei livelli più nascosti, nei, uh, eh, viene qualcuno della CIA che lavora qua in Italia. Mm -hmm. e sapevano cosa stava accadendo. E qualcuno dei servizi segreti, sì, qua in Italia. Ma italiani o no? sì, sì, ci sono anche degli italiani, qualche italiano c'è. Mm-hmm. Nel governo proprio mh, mm, No, mhm. non lo sanno. Quindi è l'informazione che è fruibile solo ai servizi segreti? no? Sono, sì, ma sono su più livelli, li vedo proprio su livelli diversi. Questi, i governi poi agiscono in base a quello che arriva. Mhm. Va bene. Va bene, Barbara. Quindi come cura alte frequenze, non lasciarsi coinvolgere. La solitudine, la solitudine fa un, un brutto lavoro in questo, questo okay. ambito. Di nuovo solitudine, è la terza o la quarta volta che traspare questa parola, quindi dobbiamo riunirci. Sì, dobbiamo riunirci e... Mm -hmm. Visualizza questa Visualizza questa unificazione, così ti arriva l'informazione più concreta del, dell'antivirus che possiamo creare. Beh, ecco, se in questo momento dobbiamo dare delle informazioni alle persone, quelli che possono darle è quello di lavorare appunto su questa solitudine, su questo senso di solitudine interiore che in tanti hanno. Quindi di, di far sentire le persone sole, che veramente sono sole, eh, di fargli sentire che siamo vicini e, e quelli che invece stanno magari anche con altri ma hanno questo senso di solitudine devono lavorare su questo senso di solitudine, quindi cambiare questa prospettiva e capire che, che siamo noi e se noi lo vogliamo, se noi vogliamo questo senso di solitudine in qualche modo ci fa stare bene, c'è cioè qualcosa che poi dopo si riaggancia a questo. Quindi sempre dipende dalla nostra volontà. Visto come sta Bill Gates in tutto questo, ecco. Mm-hmm. Barbara, condividiamo tutte le informazioni ricevute in questa sessione in etere. Sì. E adesso, cara, disconnetti da tutto e da tutti. Disconnetti. Sì. Conto da 1 a 3, al mio 3 sei qui al presente da dove ti sto parlando. 1. Senti che il tuo corpo si risveglia, si riempie di forza ed energia. Senti la tua energia pulsare, vibrare in tutto il tuo corpo, in ogni tua cellula, muscolo, organo, ricaricandoti, rigenerandoti, risvegliandoti due, ti senti leggera, leggera come una piuma e stai tornando qui alle tue più alte frequenze, liberandoti da tutte le tracce energetiche di questa sessione che non ti servono. E tre, apri gli occhi. Ciao. Ciao. No, eh beh, è stata bella questa sessione perché comunque anche vedere le varie persone che si sono ammalate, poi sono morte, il Gates è stranissimo, questa cosa. Guarda, è una sensazione strana, cioè vederla dalla parte loro, cioè vedere eh, un'altra prospettiva no? e cosa prova. Questo è stato veramente tosto perché veramente per un certo momento mi sarebbe proprio piaciuto restare così come lui. Perché veramente lui stava bene in questa cosa. Cioè loro stanno davvero bene. Ecco perché non ci rinunciano facilmente. Ecco perché li troviamo al potere per anni, e anni, e anni e stanno bene così e non cambiano idea neanche vedendo il popolo soffrire. Cioè, è, è come se il loro piacere, sapendo che noi stiamo bene nello stare tristi e infelici, perché in realtà è così, loro eh, beh, dicono, beh, lo vogliono, sono felici così, siamo felici anche noi se loro sono felici, no? Dai, dillo, dillo. Cioè, dillo, dillo che loro... come sentirsi, sì, e vedere tutta la loro... situazione dalla loro prospettiva. Loro sono felici nel vedere noi che soffriamo perché sanno che a noi comunque ci, ci piace restare in quel modo. Mm-hmm. È come se nutrissero una sorta di rispetto no, per la nostra scelta. Sì, ma e questo li rende felici. Quindi loro vivono in una loro felicità assurda. Non hanno pietà per le nostre sofferenze. Non vivono pazzia, nella pietà. No? Loro vivono pazzia. nella nella gioia, sapendo che noi vogliamo queste sofferenze. Guarda che, guarda che sta cosa è assurda, cioè la dovrebbero provare tutti questa cosa che ho provato oggi, perché ti fa proprio capire come siamo noi che vogliamo essere in questo stato di infelicità, quindi loro ci causano maggiori sofferenze, proprio perché è come se noi più soffriamo e più la vogliamo la sofferenza, no? tranne quelli che ovviamente cominciano a svegliarsi un po'. E quindi è... Eh, magari non gliene fregherebbe un cazzo se non fossimo felici a questo punto. Capito? So se, se cioè, quindi spiegare. lui praticamente è riuscito a trascendere, no? Mm, lui trascende... infelicità, no? Cioè, sofferenza oppure gioia, cioè, è riuscito esatto. a sollevarsi, trascendere tutto esatto. questo e guarda la situazione dall'alto. Esatto, lo guarda da là e lui lo vede come una situazione che lo fa star bene, perché noi comunque in quella situazione di dolore ci vogliamo stare, perché in realtà è così, è vero, noi ci vogliamo stare nella sofferenza e nel dolore. Tante volte non facciamo niente per uscirne, quindi lui si appro- ma neanche si approfitta, perché non, non, non, è un approfittarsi, lui non se ne approfitta per niente, lui sa cioè, che lui certo. è quello che noi vogliamo. È la sua consapevolezza di comprensione di questi meccanismi, cioè la, cons- la compresa profondamente. Esatto. Non solo esatto. per sentito dire, no? Cioè, sì, ma... e quindi lui ci dice, vi do il gioco che voi volete. Voi volete questi giochi e io ve li continuo a dare e a me rende felice se voi quello che volete è quel gioco. Non è che io vi sto costringendo a diventare felici se non lo volete. Io vi continuo a dare il gioco che voi mi chiedete. E il gioco che voi mi chiedete è quello della sofferenza. E io ve lo continuo a dare. E ve lo darò finché voi me lo chiedete. E lui sta bene in questa cosa. Non ha neanche un senso di colpa, non ha neanche una... Non era è quella parte, eh, di, una parte di Bill Gates. Sì, dopo ho detto, è vero, ho detto Yahweh, è vero, sì. Eh, non me lo ricordavo neanche più. Però guarda, questa sensazione è potente perché in realtà se la trasmutiamo al nostro livello e la trasformiamo dentro di noi, cioè ci liberiamo completamente. Ci liberiamo completamente. Non e lui non ha più motivo neanche di esistere, magari se ne andrà per i cazzi suoi da qualche altra parte. Mm, è stata potentissima questa parte qui, vorrei proprio che poterla far sentire anche agli altri. Io, guarda, ti giuro che volevo rimanere come Bill Gates, te lo giuro. <laughs> Nonostante dentro di me una parte di me diceva no, non è giusto perché tu stai facendo del male agli altri però dal suo punto di vista no, è... normale. No, perché noi, noi glielo chiediamo. Noi glielo continuiamo a chiedere. Quindi, eh, diciamo, questa immagine di Bill Gates sarebbe eh, l'immagine di qualcosa che ci sta, eh, che inventa, non so, vari giochi, vari, eh, vari tipi di intrattenimento per noi. Cioè, non esatto. è Bill esatto. Gates, no? Ma no, è, vabbè, Bill Gates perché è la cioè figura eh, sì, iconica, sì. no? È della la figura forza iconica. o dell'entità, sì. della forza che comunque lavora per eh, fornirci questi giochi. Poi se vogliamo la ehm. trappola è quella che eh, non, la, non ci dà mh? Hm, nessuna consapevolezza di quello che succede, quindi non avendo nessuna consapevolezza non abbiamo neanche la possibilità di magari scegliere. Magari non, non glielo no? chiediamo neanche questa consapevolezza. No, magari non gliela chiediamo <laughs> neanche. magari non la vogliamo. Magari, magari ci rivolgiamo sempre a Dio, aiuto, aiuto, aiuto, Dio aiutami, ma ovviamente se tu stai in quelle frequenze lì, Dio ti aiuta in quelle frequenze lì, non in altre frequenze. Guarda, devo, devo, cioè, questa registrata va assolutamente messa online perché è fortissima, è fortissima. Sta cosa è entusiasmante, veramente entusiasmante. Fa capire tante cose, eh, vista dalla sua prospettiva. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione in ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non eh, difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra? No. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi, e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati, quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre, chiamato cosiddetto, il cosiddetto grigio, è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma <clears throat> hanno una, un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi, a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno delle, degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con uh, i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché? queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, c'è, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è mh, mm, così eh, impossibile lavorarci da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, scartabile. E lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città dove ci <clears throat> è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo e che più ne ha più ne metta se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo credo in forse più in basso di un, un 2-3%. Immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere Cosa fa Tizio? Cosa fa Caio? Cosa fa Sempronio? Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, mm? la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma <clears throat> c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. <clears throat> Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosure. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra, sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi eh, affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Eh, non vi nascondo che in futuro mh, mm, potrei anche ehm, impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiate che... Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. Lanza in Italia. ADN Cronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli, ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, su, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto, una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, a un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.